Mtazamaji wa Stein TV, mimi naitwa Catherine Silvester. Kipindi hewani saa hii ni mama mjasiriamali, mjasiriamali, na mara nyingi huwa tunazungumza na watu mbalimbali mbali ambao wameamua kujiajili. Tuna mengi ya kushare na wao na wao wana mengi ya kutusimulia sisi, tukajifunza na pengine tukaiga kutoka kwao. Niko maeneo ya Tegeta, Tegeta Mkanada au Msufini, maeneo haya, na hapa tuko na moja kati ya wafanyabiashara. Yeye ni mjasiriamali ambaye anauza chakula kuja tufanye naye mazungumzo. Habari yako anti? Salama. Unaitwa nani? Maarufu naitwa Mama Rama au Mama Rama Kishavu. Mama Rama Kishavu, sio? Okay. Mama Rama Kishavu unafanya shughuli ya mamalishe. Hey, eh, na kunanukia kweli, tunasikia vitu vyenyewe. Yaani mimi nishaanza kushiba kabla sijaomba chakula. Mama mtuambie, shughuli ya mamalishe umeifanya kwa muda gani mpaka sasa hivi? Hii shule ya mamalishe nimefanya muda mrefu sana, kwa sababu ndo tuseme ajira yangu niloizoea marishe mpaka dakika hii na miaka mingi. Kwa haraka haraka kama mingapi sasa? Ah, inazidi hata kumi na tano ishirini kumi na tano mpaka ishirini inafika. Hem, tuambie ni nini ambacho kinakusukuma kuendelea kukaa kwenye kwenye hii tasnia ya kupika chakula? Yaani ni tuseme biashara niloizoea, nikifanya biashara nikiuza chakula changu sawa, japokuwa ina changamoto, lakini riziki ipo, napata somesha watoto sawa, silipi kodi ya nyumba Lakini ninasomesha watoto wakiumwa nini, kwa sababu baba mimi, mama mimi mm. Kwa hiyo tuseme majukumu yote ya, ya ndani ya nyumba unayofanya wewe kama baba kama mama e, kama baba kama mama ni mimi mwenyewe. Hii swala la kupika chakula, kupikia wacha chakula, unataka kutuambia kwamba umesoma au ndo zile skills ambazo tunakuwa tunafundishwa na mama? Ukiwa unakuwa mama anakuambia kaa hapa jifunzie kupika, kwao unajikuta tu unakuwa unajua kupika, au umesoma umeenda shule maybe umejifunza? Hapana, sijasomea mimi, nimesoma tu mpaka darasa la saba, lakini kwa kusomea upishi hapana, kwa vile mzazi wangu alikuwa anafanya hii biashara na mimi nikaizoea mm kwa mtu ambaye sasa anatamani kufanya biashara kama wewe, kwa sababu ameshasikia umemaliza tu darasa la saba ukajikuta tu unaanza kupika mpaka kufikia hapo. Kwa mtu ambaye nini, anaona mimi sina elimu au nina elimu lakini pia naogopa au natamani kufanya biashara kama ambayo anafanya mama Lama, mama lishe, kukaa kwenye miaka 15 mpaka 20 kwenye hii swala sio swala dogo, unamshauri nini? Aanze na kiwango gani cha pesa ambacho maybe wewe ulianza nacho? Mimi nilianza na msingi mdogo tu. Mimi msingi wangu kwa sababu kipindi kile ukiwa na elfu kumi na tano okay. biashara unafanya kwa sababu akina mama tunaweza mm. kwa hiyo hutashindwa okay. ila sawa, japokuwa sasa hivi ndo vitu vipo juu vimepanda lakini pia japokuwa kina mama tunaweza, unaweza ukaanza na msingi wako mdogo mdogo, leo ukachoma mandazi au ukachoma chapati na chai mm hivyo hivyo, msingi umekuwa, hatimaye unanunua unga kilo mbili, mchele kilo mbili, hivyo hivyo unasukuma sukuma mpaka msingi wako unakuwa sawa. Tupe ka historia kadogo, hapa ndo nyumbani, sivyo? Ndio, ndio, ndio, ndo ambako hulipi kodi kabisa. Silipi kodi, lakini ile eneo tumeona umeamua kujiongeza ukajenga kabanda hapa. Kabla ya hili banda ulikuwa unauzia wapi chakula? Mimi chakula nilikuwa nasambaza mto wa Tegeta. Kwa historia kadogo, ilikuwaje yani mpaka kuja kufikia kwenye hatua hii hapa? Kipindi kile nilikuwa napika chakula, napika nyumbani, nabeba kwenye ndoo, napeleka kwenye mtu wa Tegeta, nasambaza chakula changu kinaisha. Hatimaye hivyo hivyo nikaja nikajenga banda langu. Nilipojenga banda huku nauza na baadaye kingine napakia kwenye makontena kinaenda mtu wa Tegeta. Namshukuru Mungu nilikuwa napata riziki. Mpaka leo bado unapeleka chakula mtu wa Tegeta? Hapana, mtu wa Tegeta sasa hivi sijapeleka chakula kwa sababu mvua hakuna. Kumbe kuna connection hapa kati ya Mama Rama na mtu wa, wa, wa Tegeta, yaani kwamba ili Mama Rama apeleke chakula kule lazima mto ujae maji, mchanga uje <laughs> hatari sana yaani, palipo na, cha, na changamoto uoga kuna fursa, lazima tu yani. Ina maana sasa kwa kipindi hiki haupeleki chakula ikitokea mvua zimenyesha, wewe ndo nabeba chakula, yani neema. Watoto wanasambaza huko mtu ategeta, mwenyewe nakaba hapa, wengine wanasambaza kwenye mbao. Una watu wangapi ambao wanakusaidia kwenye hii biashara yako? Sisi hapa tuko wanne, mimi mkwe wangu na wanangu wawili wewe mkwe wako na wanao wawili, ukiachana nao wanao wawili, huyu mkweo huyo, kuna ubia wote ambao mmeingia kama mtaji au nini? Hapana. au na yenu kwa siku? Hapana, kama mkwe wake tu, kwa sababu ni, ni mkwe wangu, mke wa mwanangu. Inafahamika, ili mtu afanye kazi vizuri, lazima angalau mpe hata kidogo, kile kidogo tu, japo akitafikia level ya kumlipa kama ambavyo mama ntilio wengine huko wanalipa watu wao, wewe unaibebaje? yani labda kuna bakshishi unawapa siku moja moja? Kuwapa ni lazima, sababu si anajua mama anatafuta kwa ajili yetu, lakini kuwapa lazima. Changamoto ipo kwa sababu mtoto atakuwa bahana hana mafuta, hana sabuni, inabidi mzazi ujiongeze, mwanangu, shika elfu tatu hii hapa, itakusaidia kwenye mambo yako madogo madogo, lakini kwenye kula anajua nakula kwa mama, nalala kwa mama. Kwa muda wote ambao umefanya hii biashara, kuna maendeleo gani ambayo umepata ume, ume, ume labda kuna mahali unajenga au kuna vitu vingine unafanya na ambavyo unajivunia kabisa? Na kiwanja mm, kipo Bagamoyo. Tunajenga lini sasa? Mungu yupo, nadhani tunatafuta, tutajenga. Okay. Hawa watoto ambao unawatumia kukusaidia kufanya shughuli za hapa kwenye biashara yako wanasoma au? Yupo wa sekondari. Anapataje sasa muda wa kusoma na muda wa kufanya shughuli za kumsaidia mama? Anapata kama hivi sasa hivi yuko likizo e, niko naye lakini tarehe mbili anatakiwa aingie shule kwa sababu form 1. Kwa kupitia biashara hii unasomesha? Nasomesha. Na unafanya mambo mengine? Na ninafanya mambo mengine nisaidia kwa kweli. Sawa. Umetuambia kwamba ni mjane. Kuna sapoti yote ambayo unaipata kutoka kwa mtu yoyote kwenye hii biashara yako? Kwa sababu ni muda mrefu Sapoti ipo kwa sababu mwenyewe najiongeza. Kuna hawa wenzetu wanatuletea hela ambazo za kutuinua wajasiriamali wadogo wadogo. Istoshe nikipata kikodi cha nyumba kidogo kinanisaidia. Wewe ni mteja Stand Finance? Ndio. Okay. Mm. Sawa. Hem, tuambie ni changamoto gani ambazo unakutana nazo zaidi kwenye hii biashara, kwa sababu hakunaga kitu kizuri ambacho kinaenda bila changamoto. Changamoto lazima ziwepo. Ni zipi hizo? Changamoto zipo. Changamoto ya kwanza kabisa, sijawahi mtu kunikasiriketi chakula changu ni kibaya, hapana. Wananisifia tu chakula changu ni kizuri, ila changamoto yetu sisi tunapika chakula tunasambaza jioni kwa kusanyira, kuna mwingine unamkuta hayupo ameshaondoka, ndo pale sasa unaanza afu, huyu ana tabia mbaya, unaongea tu yani Kaa eh, kesho anakulipa alafu anakopa tena. Kesho anakulipa anakuja anakula tena. Kuna mwingine ndo anakwambia ah, nivumilie bwana, leo sina shika ya leo, hela deni nitakulipa kesho. Sawa. Unakuwaga na wale wateja wakorofi, amekula kamaliza kula, anataka sasa kuondoka na amefanikiwa kuondoka, lakini sasa inafika swala la kwenye kulipana hela, anakuwa mko, Yani wewe ndo unamdai, lakini yeye anakuwa mkorofi mpaka kufikia hatua labda ya kupigwa. Ilishakukutokea hiyo? Hapana kutukanwa, maneno maneno machafu? Hiyo ni kawaida kwa mjasiriamali. Na uoga unaipokeaje sasa ukishatokea? Yaani unaipokelea, yani unaipokea kwa mikono miwili, kwa sababu yule ni mteja wako, na akija kesho namhudumia, yani namhudumia kama kawaida, simnyimi chakula okay. kwa sababu ni mteja wangu. Ulishawahi kuwaza ama kusema kwamba kuanzia sasa hivi sasa, kulingana na changamoto ya watu kuto kunilipa pesa kwa wakati, kwa sababu mambo mengine lazima yakwame, amekula leo anakulipa kesho au kesho kutwa Ushe kuonelea labda ili nikuletee chakula lazima unipe hela mkononi? Hiyo lipo. Kuna baadhi ya watu unamjua kabisa kwamba huyu ni mtata, ni mtata, ni mtata. Sawa, nitakuhudumia chakula, wewe si mteja, naomba pesa yangu. Ukishindwa basi lakini najua kama unanijua vizuri, bwana mama fulani, mbona hadai kwa kalaa, kwa nini nimfanyie hivi? Ndo pale una mwingine anaamua, anakwambia shika ile, mniletee chakula. E, sitaweza kula banda lingine sababu nimezoea bandani kwako. Namhudumia. Okay. Ulishapata oda tenda ya kwenda kupika kwenye shughuli yoyote ile, labda harusi, sondofu, sio kipaimala, komnio na vitu vingine kama hivyo, yaani kupika chakula cha watu wengi zaidi ya hapa ambapo unauza? Hapana, huko bado sijafika. Pia unatamani? Natamani sana. Mpango wako ni upi sasa, kama unatamani kufikia hiyo level? kama wananisikia wananiona, wanipe ajira mm mama Rama sasa. Eh, wanipe ajira tawaandalia tu chakula kizuri, watafurahi kabisa, wataenjoy. Okay. E. Una uwezo kupikia watu wangapi? Yaani maximum wewe watu wangapi unaweza kuwapikia? Mimi hadi watu 80 napika. We. Napika tu tena chakula kizuri. Ulishakujaribu? Sijawahi kujaribu ila napika. Kwa sababu na hakika napika. Ni chakula gani ambacho unatamani kujifunza kupika? Yaani maybe sasa ni cha kigeni au cha hapa ndani Tanzania lakini bado kinakusumbua. Ni kipi ambacho unatamani kujua kukipika yani? Mimi kwa kweli biriani ndo sijapika. Wewe sasa tunaanza kuita mara mabiriani. <laughs> Yaani sijapika biriani, sijapika. Lakini si pilau, ndizi, sijui nini, sijui yaani vyakula vingine vingine vyote napika bila matatizo. Lakini pia ushapokea komenti za wateja ambao wanahitaji chakula aina ya biriani? Hapana, sijapokea bado umeshafikiria kupika ukajaribu kuona kitakuwa na wapenzi kwa, kwa kiasi gani? Kwa hiyo nini biriani? Hapana, hapana, kwa kweli kabisa. Okay. Kuna wakina mama ambao wako manyumbani wako tu wanapiga umbea au anatamani kufanya biashara kama wewe, lakini ajui anaanzia wapi. Hem, sasa tuanze na huyu ambaye yupo tu, yani yeye hataki kufanya biashara yoyote, unamwambia nini? Mimi namshauri kama yupo nyumbani tu hana biashara yoyote, ajitahidi na yeye awe mjasiriamali hata mdogo mdogo. Tukumbuke Mama Lama pia ni mjane. Naelewa kuna watu ni wajane saa hii, naelewa lakini pia wanafanya zile shughuli nyingine, labda ni kudanga, sijui si ni kufenyeje, yani kuamua kujishughulisha yeye hawezi. Sasa anaamua kutumia namna nyingine ya kupata pesa. Unamwambia nini huyo mtu? Ah, huyo simshauri kwa kitu hicho nachomwombea tu Mungu amjalie apate hata mia mbili aingie barabarani afanye biashara ndogo ndogo, lakini sio kudanga. Biashara ndogo ndogo kama ipi? Labda unamshauri? Karanga, biskuti, pipi, vitu vidogo vidogo tu hivi, kwa sababu ni asilimia kubwa mama tunaanzaga na biashara ndogo ndogo, mandazi, bagia, vitumbua, karanga. E, baadaye msingi unakuwa Eh. Na kwa yule ambaye anaona aibu, labda ni kijana amemaliza shule au hajasoma kabisa, lakini sasa anaona hey, eh, watu watanichukuliaje mimi kweli nianze kuuza karanga au nikae pale kama mama napika wali napika nini nahudumia watu, unamshauri nini? Mimi nachomshauri tu aingie kwenye ujasiriamali eh. kwa sababu mimi navyoona ile kukaa tu sio kweli. Hali ya sasa imebadilika sana. Umeshashuhudia mabinti wangapi au vijana wangapi ambao wanamiliki vitu vya gharama? Kwa mfano kama hizi simu, mtu anamiliki simu ya labda bilioni mbili na kuendelea, laki tano, laki saba, su laki ngapi, au hata ukiingia tu ndani kwake ana kitu cha gharama sana, lakini anakwambia sina pesa ya mtaji ya kufanya biashara fulani, yeye yupo tu. Unamshauri nini huyo mtu? Ah, mimi namshauri tu afanye biashara ana vitu vya maana, kwa sababu mwingine utamwingia ndani kwake ana kitanda cha sofa, ana sofa, ana TV, ana sabufa, ana deki, lakini anakwambia hela biashara sina. Je, hela kuna vitu vingine amepataje? Okay, kwa unamshauri nini sasa? Mimi namshauri afanye biashara. Hapana, asiuze, ajitahidi tu afanye biashara okay. Mtazamaji wa Stein TV, tumetoka kufanya mazungumzo na moja kati ya wafanyabiashara, ni mjasiriamali ambaye ameamua kuuza wali e, biashara aina ya, ya, ya mamalishe anauza wali hapa, sijui nini, anatamani kupika biriani. Umemsikia, ana vingi sana ambavyo amezungumza na sisi, lakini pia ametoa ushauri kwa watu wengi, vijana, wakina mama na watu wengine wengine, mnaweza mnaweza mkafanya. Yeye ni mama ambaye anaweza kulisha familia yake kupitia hii biashara kwa miaka kumi na tano yote, just imagine. Alafu pia ni mjane we unashindwaje eh? una shida yoyote unashindwaje mi naitwa catherine sylvester thank you so much behind the camera yuko rajab classic rajab classic on instagram eh, lakini pia tukutane wakati mwingine